सरकार काय कर सरकार है तुम सरकार हाँ? काय कर सरकार जनता को सेवा का नहीं करता करना तुम्हें तो आज डूब में जा रहे सब घर बार खेती बाड़ी संत्यानाश हो रहे કિરણ પેન્શન ની જડતી બે સાલ થઈ ગયા નહીં જડતે તો એટલે તીન સાલ લગનને બારે મહિનામાં જ્યારે જ્યારે સો રૂપિયા જડલા બસ તતરા હિમી નહીં જડતા તે હિમે કાંઈ ખામ ચા ગોલન છે આમદની નહીં હતી કંઈ કામ નહીં બનતો તે કંઈ તે મારે બસી ખાને દાડ આવ્યા તે અહીં પાકતી કરી કમ થઈ ગઈ તે કાંઈ પછી તો કાંઈ મેર નહીં મળે તે મેં કાંઈ ખાઈ લઉં તે મેં કીધે કંઈ পেনশনের পয়সার জন্য যা যে হয়েছিল पेंशन राशि भी कम से कम डेढ़ साल है जब तक दौड़ी दौड़ी में पेंशन राशि में पैसा नहीं मिलता तक पैसा खर्च कर दे आज तक मारा कोई पेंशन राशि भी नहीं मिलती नहीं तो मारी नुकसानी खेती डूब गई मारो कू डूब जी नेर हो वो डूब जी तेरी कोई नुकसानी भी नहीं सरकार को नहीं दे पाते अब मैं कैसे जीवा नी कोई कहीं तीन सौ राशि मासी मिल जाए तो वो खाम फिर कुछ नहीं मिलते तो मैं खिला दे आप बुड्ढू हो गई मैं अब ये तो कोई भी कमान खिलावे तो खाने नहीं तो बसराने बात से मारी कोई काम धूम से मारा नहीं बनता और मंत्री साहब ही गई आखे बिलाक मान आखे फिरी हाँ मिल जाएगा तेरे को तीन सौ राशि मिल जाएगा और सच तो बोल दे कब मिलेगा मिलती नहीं हो रहा हो रहा क्या हो रहा हमका अंदा है हो रही चोखो तो का हो रही है ग्राम भादल जो कि बड़वानी जिले का आखिरी गांव है सरदार सरोवर बांध के पंचानवे मीटर की ऊंचाई से डूब प्रभावित है यहाँ पिछले डेढ़ सालों से बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन जो कि सात साल से अधिक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बुजुर्गों को देने का प्रावधान है मैं चाहता हूँ कि ग्राम हदल के पेंशनधारियों को जल्दी से जल्दी पेंशन मिले इसलिए इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से मैं अपील करता हूँ कि आप भी हमारी मदद करें जनपद पंचायत पार्टी के सी जिनका नाम है रामचंद हालो जिनका मोबाइल नंबर है nine eight nine three eight three eight six double four और कॉल कर दबाव बनाए मैं पवन सोलंकी ग्राम बादल जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से इंडिया अनहट के लिए